Ich bin mit Daniel Bürgi, er ist der Präsident der Vereinigung Asbestberater Schweiz und einer der Geschäftsleiter von Friedli Partner und in dieser Funktion auch in vielen äh, der Ausarbeitung von Richtlinien involviert. Ähm, eine wichtige Frage, die wir uns als Diagnostiker immer wieder stellen müssen, ist, was heißt Probenau-Strategie? Kannst du uns das in ein paar Worten erklären? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich äh, sehr mutig einfach mal ähm, reingeschrieben in unsere äh, Vorgaben, dass man eine Probinami-Strategie braucht. Da sind wir uns äh, schon einig. Also das braucht es definitiv, eine Probinami-Strategie. Ähm, was genau das ist, da muss ich auch ehrlich sagen, sind wir uns noch nicht ganz einig. Und das ist eine Arbeit, die uns noch bevorsteht. Es macht jeden auch ein bisschen anders. Aber es gibt schon ein paar Grundprinzipien, die ähm, äh, eigentlich klar sind. Eine Strategie, Strategie heisst einfach, dass man äh, nicht äh, nur so viele Proben nehmen wie man einfach halt, äh, in der Offerte budgetiert hat ähm, oder wie man zufälligerweise gerade gäbig hinkommt im Gebäude, sondern dass man sich vorher gut überlegt, aufgrund von der äh, Situation vom Gebäude, äh, von, von, der Fragestellung, ist vor einem Bauvorhaben, vor einem Verkauf, für was ist äh, die Untersuchung gemacht, ähm, dass man sich gut überlegt, was äh, tut man in welchem Umfang beproben, als man am Schluss zu dieser Aussage äh, kommt, äh, wo man will, in dieser gewünschten Genauigkeit. Das ist ein, äh, ein überlegtes Beproben, genau. Und das ist natürlich etwas, was man im Voraus machen kann, wo man aber auch laufend dann vor Ort wieder muss anpassen an die Situation. Kannst du das irgendwie illustrieren, konkret, wie man vorgehen würde, zum Beispiel äh, in einem Mehrfamilienhaus, äh, wo ich verputzt habe und ich muss irgendwie festlegen, wie viele Proben ich muss nehmen mhm. und wo ich meine Proben ja. muss nehmen Okay. Ja, also die äh, Überlegungen müssen ja anfangen, eigentlich schon bei dem ersten ähm, Kontakt mit dem Kunden, wo man ihn äh, muss sicher fragen, für, für was machen wir die Untersuchung, in welcher Phase ist man. Oder? Dass also, man gut überlegt, ist das eine Untersuchung, die direkt vor einem Bauvorhaben ist, wo man wirklich ein abschließendes Beurteilungstool ähm, am Schluss muss haben, wo man für jedes Vorkommen oder für jedes Material weiß, was es ist. Oder ist es im Rahmen von einer Machbarkeitsstudie vom Verkauf aus mehr um eine grobe Abschätzung geht. Aber wenn wir jetzt eben davon ausgehen, es ist vor einem Bauvorhaben, ähm, dann geht es sicher darum, dass man möglichst abschließende Aussagen machen kann. Und dann ist wichtig, als man etwas weiss über das Gebäude also man weiss, ähm, hat das Gebäude verschiedene Etappen. Ist, ist vielleicht, vielfach ist es ja eine Gebäudeansammlung, eine Genossenschaftssiedlung, wo man dann sieben Gebäude hat, sind die aus der gleichen Etappe. Also es ist eigentlich eine historische Abklärung, die man zuerst hat. Oder gibt es Etappen äh, vom Bau, sind die auch in der gleichen Zeit entstanden oder nicht? Nachher gibt es äh, Etappen von Umbauten, ist das alles einheitlich oder nicht? Äh, das ist schon wichtig, dass man das in der äh, Phase schon ein bisschen weiss, dass man wirklich auch schon das richtige Maß kann, kann offerieren kann.

äh, geht es natürlich darum, dass man sich dann auch anhand der Poludoc-Regeln überlegt, wie viel Proben braucht es für einen Verputz. Also das von da beim, beim Aussenputz, oder, wo man einen, äh, einen Sockelbereich hat, wo sicher äh, eine andere äh, Art Verputz kann sein als nachher im oberen Bereich. Also das sind schon mehrere Proben. Dann eben, wie einheitlich sind die Gebäude, aussen sind das ganz unterschiedliche Fassaden, dass man sich dort schon ein bisschen überlegt, äh, lenkt da eine Probe pro Gebäude oder muss ich die verschiedenen Fassaden unterschiedlich beurteilen. Und dann im Inneren äh, äh, gibt es ja auch im Polydoc eigentlich die Kriterien, was man alles hat, unterschiedlich beproben eben, als man Korridor anders anschaut, als zum Beispiel Nasszellen, als Zimmer, als Stegenhaus und dass man sich auch dort dann nachher überlegt, eben, gibt es äh, an der Decke Putz, gibt es an der Wand Putz. Und das gibt einfach dann eine Probenanzahl, die man mindestens grob schon in der Offerte kann, kann einrechnen kann. Vor Ort sieht es dann wieder ganz anders aus. Wenn man vor Ort sieht, dass sie dann äh, bei den Wohnzimmern total anders verputzt ist, dann muss man halt auch dort dann verschiedene Proben nehmen. Äh, es kann sein, dass in der Decke gar kein Putz ist oder dass es einen hat. Das weiß man ja vorher gar nicht. Aber die ähm, ähm äh, Vorabschätzung in der Offertphase muss, muss, muss man sicher machen, dass also man mindestens in der richtigen Grössenordnung äh, ist. Genau. Also, äh, Übernahmestrategie ist wichtig, dass man sie definiert. Du hast ein bisschen erklärt, wie. Schlussendlich muss man sie auch dokumentieren, im Bericht drin. Warum mhm. ist das wichtig? Mhm. Ja, das Dokumentieren ist <laughs> eine kleine Sache, das hätte ich niemand gerne. Ähm, aber ähm, also, wir haben es selber bei uns intern gemerkt, sobald es dokumentiert ist, wird auch darüber diskutiert. Wenn es nicht dokumentiert ist, dann ähm, diskutiert man es gar nicht, man, man lernt auch nicht dazu. Also das ist mal ein ganz wichtiges Tool einfach für die interne QS und für das interne Lehren. Aber ähm, das Zweite ist natürlich, das, darum leiden, ähm, hat man das auch nicht gerne bei diesen QS-Systemen, was nicht dokumentiert ist, hat meistens nicht gemacht. Also schon nur, um die Leute zu zwingen, das zu machen, sich Gedanken zu machen, muss, muss muss das auch irgendwie dokumentiert sein. Und eben intern kann man das lernen, aber es ist auch ganz wichtig, gegen extern natürlich, also äh, für die nachfolgenden Gewerke, also wenn das ein Sanierer den Bericht in die Finger nimmt oder einen anderen Gutachter, der vielleicht den Auftrag bekommt für nachher die Fachbauleitung, also der weiss, äh, was hat man eigentlich gemacht, wie robust sind die Aussagen, die man hier im Bericht hat. Das ist ja sonst nicht klar. Oder? Man sieht viele Berichte, wo es einfach hat, der Verputz ist Asbesthaltung oder im UG ist er nicht als bestätigt und man weiß nicht, auf was für Proben beruht das, wie, wie viele Proben hat man genommen. Und das hat schon eindeutig rausgekommen. Also eben auch die nachfolgenden Leute, das können wir anschauen. Und als 14 nachher gibt es natürlich externe Stellen, die auch QS äh, wollen machen ob die Qualität rum ist. Äh, Zuwa hat jetzt gerade äh, entschieden, dass sie die nächsten Jahre viel mehr auf die Qualität auch von der Diagnostik schauen ähm, Und viele Kantone äh, schauen jetzt auch viel mehr beim Vollzug wirklich auf die Qualität von diesen Berichten. Und die kann man nur beurteilen, wenn man weiß, was ist wieso gemacht wurde. Also darum muss das dokumentiert sein wir haben in der ganzen Geschichte von der Entwicklung der Bauschadstoffdiagnostik einen äh, sehr starken Fortschritt gesehen. In welche Richtung geht das? Was sind so noch Baustellen, die am Laufen sind? Es gibt verschiedene, es äh, gibt ganz einfache Sachen, wo, so technische Sachen, wo man das Gefühl hat, dort könnte noch viel. Wir haben ja letzte intern auch so eine Strategiediskussion gemacht, wie tut man in zehn Jahren so eine Aufnahme haben. Wir haben das Gefühl, wir müssen schon rein probenametechnisch äh, weiterkommen. Wir haben das Gefühl, da ist man noch, äh, ja, zum Teil sehr hobbymäßig unterwegs. Oder? Da kauft sich jeder irgendeinen Baum, ein Hobby, irgendein Gerät. Und, und die Probenahmen könnte man sicher professioneller machen, als die ähm, äh, für die Probenehmer sicher ist auch. Und, ähm, und aber auch effizient natürlich, weil es, das ist eine wahnsinnige Probezahl, die wir nehmen müssen. Das muss effizient sein, es muss sicher sein für den Probenehmer und für die Umgebung. Eben, dass man viel Staub freier schafft. Also, die Entwicklung. Eben, also, man, also das muss eine staubfreie Brabinam sein und so. Da äh, sehe ich noch viel Potenzial, dass man das einfach gut macht. Dann nachher bei der probinamischen Strategie einfach eine dauernde Diskussion. Also da haben wir ja intensivste Diskussionen auch intern in den Verbänden. Ähm, Eben, was muss man jetzt anschauen? Muss man jetzt nass in nass verleihte ähm, äh, Fliesen, muss man das anschauen oder nicht? Was, was sind exotische Fälle, was sind nicht muss man einen farbbaren der nicht auf der Putz ist, sondern direkt auf der Betonwand, muss man das anschauen oder nicht? Das sind Diskussionen, wo es immer darum geht, äh, man, man, hat sicher dann äh, nachgewiesene Vorkommen, aber äh, Diskussion, ist das jetzt standardmäßig zu beproben oder nicht, oder ist es einfach ein Exot, wo man halt etwa hat, die wird die nächsten Jahre weiterhin bei vielen Bereichen weitergehen. Ja. Ja, als Abschluss irgendwie eine Empfehlung oder ein Rat oder ein Wunsch an die, die auf dem Gelände Expertise machen? Ähm, ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man äh, den Kunden gut, <laughs> gut erklärt, wieso dass, äh, man ein bisschen mehr Proben braucht und dass man die von Anfang an ähm, von Anfang an äh, ja, ein bisschen vorwarnt, dass das ähm, äh, gerade mit dem Verputz, mit der Fliesenkleber auch eine größere Übung kann geben kann, ähm, als man probiert. Das, ist, das haben ja alle schon erlebt, die Gutachter sind. Es gibt auch anstrengende Gespräche mit diesen Kunden. Und äh, die ganze Branche ist auch gefordert, da alle Kunden zu sensibilisieren, als, als Beste einfach, dass ähm, man dem nicht ausweichen kann, als das Thema ist und dass es in gewissen Fällen auch eine aufwendige Sache sein kann. Aber dass wir uns probieren, an diesen Branchenstandards zu heben. Also, das ist, für mich schon eine Grundvoraussetzung, die ich auch alle möchte bitten sich daran zu halten, dass man die Poludoc-Grundsätze mindestens einhalten. Das ist also ein Mindestkonsens, den wir gefunden haben, dass man sich an dem orientiert und, und dann aber auch kräftig mitdiskutiert, Feedback geht uns auch, wenn ihr das Gefühl habt, das verhebt jetzt nicht oder das sehen wir ganz anders. Aber ähm, äh, nur wenn wir mit diesen Standards arbeiten, haben wir auch nachher irgendwie die Möglichkeit, dass das akzeptiert wird, von, von, der, von der, auch von unseren Kunden. Ähm, das ist, glaube ich, eine grosse Hilfe. Aber darum müssen wir es auch anwenden. Das wäre schon ein grosser Wunsch. <laughs> ja, gut, also gut. herzlichen Dank. Ja, mal schauen, wie es weitergeht und bleiben wir auf dem Laufenden. Ja, gerne geschehen. Merci vielmals, Simon.